сдвиг в их судьбе, который может привести к очень большим результатам, другим. Причем <clears throat> э, в моей, нашей практике уже очень много случаев было, когда жизнь радикально менялась. Люди начинали да, заниматься живописью и радикально менялись. Ну что такое живопись? Живопись это, собственно говоря, пробуждение творчества. То есть он не обязательно будет э, рисовать потом всю жизнь. Он может заниматься другим делом но он будет подходить к этому делу очень творчески, а не как шаблон. Каждый раз выбираешь разные под настроение, под состояние внутреннее. Вот сегодня я такая. Люди претендуют на эмоции, люди хотят пробудиться, если они хотят этого. И мы вместе с ними пробуждаемся. если от этого всем хорошо, то никаких претензий. Это мое место покоя. Это мое место покоя. Я представляю, как я лежу среди маков. И вот этот луч солнца, которого я добивалась очень долго, который выходит на передний план, греет именно меня. Все достаточно быстро. быстро. Я бы не сказал, что агрессивно, но без вот этих излишних терзаний. Угу. Нам некогда терзаться. Мы или делаем, или идем курить. Одно мы завязли в шаблонах каких-то. А на самом деле, на ну что нам мешает рисовать? То, что нам кто-то сказал, что мы не такие. Но ну, зачем искать того, кто это сказал? Да, и там его в чем-то обвинять всю жизнь. Можно просто встать и нарисовать. Ну, не, не за первый раз получится, за второй. Не за второй, так за третий. Не за третий, так за четвертый. Но я вам гарантирую, что получится однозначно.